やっぱおめえとは1対1で決着をつけねえとな超次元のスピード圧倒的なパワーもっと速くもっと強く限界を超えて超えてオラおめえに勝ちてこれが最後だ行くぞ試練次回「ドラゴンボールスーパー限界超絶突破」苦手の極意極まる絶対見てくれよな